estamos en la presentación del primer carnaval del municipio de Sosúa. Y para eso vamos a iniciar un desfile en la entrada del frente del hotel Casa Marina. Primer carnaval del municipio de Sosúa. Atención al muchacho que estaba aquí organizando conmigo. ¿Dónde fue que se metió? Eh. Pero allá, O oh, ese muchacho, si yo derecho para él. Vamos a ver si es verdad que ellos tocan. Very nice. ¿A quién representan ustedes? Sosúa, Sosúa. Sosúa. CS Sosúa. CS Sosúa. Los pilotillos. Ah, los pilotillos. Los pilotillos de Sosúa, mírenlo aquí. Wow. ¿cómo se sienten hoy día de la presentación? Eh, estamos ready, estamos listos para el mambo. Mucho ánimo. aquí este día 23 de abril, carnaval de Sosúa para todos. Mire Corona, es realmente esto del pueblo de Sosúa que tenía seis hambre este de vivir la cultura y, los colores carnavalescos del municipio de Sosúa. Más de 19 años tenía sin, disfrutar de lo que es el carnaval municipal. Después de 19 años podemos disfrutar. Y usted ve aquí los turistas, ve el pueblo en general disfrutando y compartiendo realmente con su carnaval. La cultura de Sosúa sigue creciendo y vamos a seguir trabajando para esto. Vamos a empezar en breve momento lo que es el desfile que será por la calle Pedro Cristal y Alejo Martínez, culminando en el helipuerto allá con una presentación cultural de cada comparsa y luego con una presentación artística con y Constanza y el negrito de Villa, eh, Sergio Vargas. como 20 comparsas estarán delectando lo que es a todo el pueblo del municipio de Sosúa. 输啊！